witam. Zaprezentuję sposób nastaw w programowalnym dzielniku częstotliwości Lorda Vorteborta. Układ posiada kilka możliwości nastaw. Pierwsza to jest y, współczynnik podziału. Druga to jest długość trwania impulsu wyjściowego. Trzecia wyłączenie diod komunikacyjnych podczas zwykłej pracy układu. Teraz tak, aby y, nastawić współczynnik podziału, musimy wyłączyć zasilanie w układzie. Co teraz zrobię? Cyk. Przycisnąć przycisk, załączyć zasilanie. Zaświeciły się dwie diodki, znaczy układ jest w trybie konfiguracji. Mogę teraz puścić przycisk i mam krótki interwał czasu do kliknięcia. Każde kliknięcie jest y, przedstawiane mrygnięciem diody. Odpowiednia ilość kliknięć y, załoczy odpowiedni współczynnik podziału. Teraz żeśmy widzieli układ zaprezentował trzy kliknięcia, bo trzy razy kliknąłem i wyszedł z tego trybu. jakbyśmy teraz zapodawali układowi impulsy wejściowe, co, co robią, to widzimy diody komunikacyjne ładnie mrugają, sygnalizując pracę układu. Wiadomo, że to moje dotykanie nie jest jednoznaczne z jednym impulsem. Wynika to z charakterystyki pracy nie będę o tym opowiadał. Spróbujemy teraz wyłączyć te diody, żeby nie mrygały. W tym celu krótko kliknę. Strykamy dalej. Niby nic się nie dzieje. Znowu kliknę. Diodki brygają. Mówiłem jeszcze, że jest możliwe Y, nastawienie długości sygnału wyjściowego generowanego przez układ po zliczeniu odpowiedniej porcji impulsów. Jak to nastawić? W tym celu muszę dłużej przytrzymać przycisk. Zaświeciły się diodki komunikacyjne. Puszczam. No już jeden impuls został zliczony. Jeszcze raz po... za długo trzeba. Raz, dwa, trzy, cztery.